Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlarni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan tabriklab, sizlarga Ramazon qushirini aytib beraman. what I will. Mübarek bulsun Ramazan sizga Mübarek bulsun Ramazan bizga Bayram bayram uğur qizga Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Ramazonda sabır bor yetti qat ajr bor ming oyga teng qadr bor ramazon keldi ramazon bu oy mardu maydondur bandam degan rahmondur kutib turgan rayondur ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon muborak bo'lsin ramazon sizga muborak bo'lsin ramazon bizga bayram